Hi julle, Heidi van Stencil Works hier so. Vandag se video is bietjie anders as die normale wat ons gewoonlik doen. Dit is so bietjie van 'n projek, maar dit gaan oor die wat op my my op sosiale media volg, het gesien dat ek op Facebook hierdie raam opgesit het en gevra het vir die mense watter twee kleure dink hulle het ek gebruik om hierdie kleur te kry. Omdat ek ons color me het nie 'n olyf kleer in stok nie. Ons het hy is net nog nie gemaak nie. Um en ek nie noodwendig wou uitgaan en 'n ander verf probeer nie. My punt is ek hou van die verf. Dit gee vir my tekstuur. Ek's gelukkig daarmee. En ek het toe gesit en gewonder hoe gaan ek dit doen. Die rede hoekom ek op olyf besluit het was as gevolg van hierdie print van Karoo Chic wat ek wou gebruik binne in die raam. So toe ek nou besef het dis wat ek wil gebruik, toe ek gaan sit en ek het bietjie gaan rondspeel met hoe om die kleur te kry. En die beste manier hoe jy dit gaan kan doen is kry vir jou 'n kleurwiel. Hierdie kleurwiel het ek seker 8 jaar terug gekoop. Hy't in my bedkas se laai gelê en toevallig toe dit by hierdie projek kom, toe besef ek maar ek het 'n kleurwiel en daar moet 'n manier wees om hierdie kleur te kry. Nou wat ek nie besef het nie, is die twee randomste kleure wat ek nooit aan sou gedink het nie, is wat jou oorlyf maak. Nou as jy 'n kleurwiel kry, sal jy sien jy het jou aan die buitekant het jy jou kleure en dan nou het jy jou verskillende uh noem dit nou maar primêre kleure as ek reg kan onthou, jou rooi, jou geel en jou blou en dan jou wit en jou swart. Nou as jy jou hom begin draai, dan kry jy daar as ek vinnig vir julle kan wys, sê groen en wit, dan kry jy 'n ligter groen. Groen en swart, dan kry jy 'n donker groen. Um ons almal weet geel en blou gee vir jou groen. Jou oranje en jou geel gee vir jou ligter oranje en so gaan dit nou maar aan. En dis toe ek nou met hierdie ding begin speel, toe ek tot die besef kom, as jy mooi kyk, geel en swart geef jy olijf. Ek bly so'n bykie stil dat dit vir julle kan insink, want dit het vir my een rikkie gevat. Ach, goed. En nou gaan ek vir julle wees. In Kalamie het ons ons sunflower, wat ons gaan net hulle skit. Hulle het nou een bykie gestaan. Um, wat absoluut ons geel is. Ons kan ek amper sê dit is sonneblom geel. Dis 'n geel. Goed. En dan tulip wat almal ken, ehm um, wat absoluut ons swart is. So nou gaan ek vir jou wys. Jy moet net een ding onthou. Sou jy kleure meng vir 'n projek? Meng genoeg. Inteendeel, meng meer as wat jy gaan nodig hê. Want as jy weer gaan meng, gaan jy nie noodwendig dieselfde kleur kry nie. En onthou jou intensiteit, lig of donker, kan jy bepaal deur wit buite gesit. So as jy hom ligter wil hê, gooi jy wit by. Hy word ligter, as jy hom donkerder wil hê, sit jy swart by en hy word outomaties donkerder. So daai is die basiese goed wat jy net moet onthou. En nou gaan ek wys en dan vir Jenny en Erika wat altyd geraai het, ehm um, ek dink King Louis Dragon's Blood, dit was van die kleren wat geraai is. Uh, nee, dit is toe eindelijk uh, Sunflower en Tulip wat ons gaan meng. Nou, dit, jy kan nou gaan en om probeer perfect uitwerk en vir jou een recept neerskryf. Ek is van die mense, ek eyeball die ding en jy kan hier sien, uh, ek weet of die camera dit so mooi gaan optel nie, dat hierdie kant is so bykie van een lichter en hierdie kant bietjie meer van 'n groen. Dit is juis omdat toe ek die tweede keer aanmaak, toe kry ek die donkerder groen en ek het eintlik meer daarvan gehou. Ek het gewik en weer gaan ek kom wit bygooi, maar ek het gehou van die groen wat meer deurkom. So ja, en dan wat ek kan voorstel is as jy vir jou maak, kry vir jou 'n stuk karton wat jy dan Jy kan nou daar vir jou byskryf 1 teelepel tulip teen 'n halwe teelepel sunflower of omgekeerd, ek dink sunflower gebruik jy meer van. So ja, so kom ons begin. Goed, dan begin jy nou. Jou geel is jou groter kleur, sal ek nou maar sê, die kleur wat meer prominent is. So jy gaan eers gebruik onthou gebruik net altyd twee verskillende lepels want anders gaan jy jou verf um, mors en dan gaan ek nou net hier so bietjie swart in. OK, en dan gaan ons begin weer te meng. En dis nou hier waar dit kom waar jy moet nou absoluut net begin kyk of jy dit donker of lig wil hê. Is dit die kleur wat jy soek? en meng hom goed deur dat daar nie nog geel of swart dele is nie want dan gaan dit deurkom in jou werk. So probeer hom maar diep meng. Nou wat jy nou kan doen is as jy reeds op 'n vorige keer gaan het, dan kan jy nou kyk. Jy sal sien hy's so 'n bietjie ligter. Maar ek het nie regtig 'n vreeslike probleem daarmee nie. Hy sê 'n bietjie regter, jy kan nou gaan sou jy wou en jy wil hom dalk 'n bietjie ligter hê, kan jy nou nog 'n klein bietjie geel bygooi. By En ja, ek is happy met hom. So wat jy dan nou gaan doen? OK, so wat ek nou gaan doen is omdat ek tekstuur op hierdie raam soek, so ek dink ons kan daai nou maar toemaak vir ons nou 'n ongelukkige eekie. Dan begin jy en omdat ek nou al my embellishments ook vasgesit het, ekskuus vir die geraas. dat daar is die hele raam nou geverf. Kyk hierdie raam gaan nog baie meer gebeur. Daar gaan nog uh, 3D paste inkom en ek gaan hom nog 'n bietjie anti-glaze. So dis nie hoe hy net nou gelos word nie. Um maar dit sal julle as julle my volg op sosiale media, Facebook, Instagram, TikTok en dan nou natuurlik hier en subscribe as jy nog nie het nie. Uh daar sal julle die klaar produk dan sien en dan wil ek net ter afsluiting hiervan vir julle wys. Um ek het nou nog 'n bietjie van die my custom verf oor. Nou hierdie is plain magnolia. Magnolia is mos maar ons grys wit kleur. Nou al wat ek gaan doen is ek gaan nou 'n bietjie hier by hierdie kant sin se verf insit. Ek gaan sommer met my vinger men. Net om vir julle te wys die verskil wat 'n klein bietjie in een kleur kan doen. Hierdie is nou absoluut die die julle het gesien dit was basies die punt van my lepel. En daar's dit as jy magnolia bysit. Ek gaan nou vir julle wys as jy die vat nou dat ek net my vingers skoon maak anders gaan dit nou nie werk nie. Ehm um, En nou gaan ek hierdie kant vat ek, dit is ook ons oorspronklike kleur en nou gaan ek meer swart bysit. So kom ons doen dit. Dit. En jy kan dadelik sien dat hy neig as ek nou nog 'n bietjie bysit. Dan kry jy daai half grys ondertoon op hom. En daar, daar kan jy hulle sien is net wanneer daar meer geel by is, daai is wanneer daar meer swart by is, daai is as jy wit by gooi. So moet nooit weer skrik as jy nie die regte kleure het nie en moenie altyd net uitgaan en nuwe verf koop nie. Um as jy jou basiese verfkleure het, kan jy enigiets meng. Belê in 'n goeie of in 'n kleurwiel. Jy kry verskillende groottes, PNA weet ek verkoop hulle. Um hierdie is maar 'n kleintjie wat ek toevallig gekoop het soos ek sê 8 jaar terug. Maar belê daarin want dit maak die lewe vir jou baie makliker. Ek weet daar's mense wat nie wil sukkel nie en wat outomaties uitgaan fair enough. Daar's genoeg klere daar buite. My punt is net daar's 'n manier om dit te te kan doen sonder om noodwendig weer ekstra verf te gaan koop. Ons het almal daai blikke en blikke verf by huis vir alles jy uh as jy meubels doen of jy doen craft, jy het altyd verf. Um dis lekker om te meng. Ek inteendeel kry nooit perfek die kleur wat ek soek nie. Dis altyd of te donker of te lig of dis nie veral met roesbruin dat ek al baie keer gekry het dat of dit is te bruin of dit is te oranje. So met hierdie maklike manier kan jy uitwerk vir jouself. Onthou net rol of van meng genoeg verf. Maar julle ek hoop dit help julle en dat julle bietjie anderster kyk na julle verf en ja, lekker dag tot volgende keer. Bye bye julle.